pas facile. C'est des bruits, hein. Ah bah voilà.

facile. Hein. La peur, hein, la trouille. Non. On dans l'eau.